not responsible for causing any hair damage. Damage. Damage. Damage. Damage. Damage. damage. DJ. DJ. DJ. Ha. Satish. Satish. Satish. Bijapur. Bijapur. Speaker check. विनन्दिनि नन्दितमेश्वविनि नन्दनुते श्रीबलविन्द्यशिरोधिनिवासिष्णनुते भगवति शिथिकन्द कुटुम् ुजगिरोषिणि वि सुतरोषिमदशोषिणी सुते जय जय जे मधिषा सुरभरी जग भरति निशैरसुते जगतं भदं श्रिय आसीनि आचरते परिशिरोमणिमानि गनिलयमज्जते मधु मधुके सतीश सतीश सतीश बीजापुर बीज speaker check Satish. Bijapur Bijapur Bijapur Bijapur Bijapur